Sige. Ah, ayun, eh. nagbigay. Salamat po. Ah, salamat ah, thank sa... you ano. po. Salamat. Wow, okay. pambayad sa meral ko. Salamat po. Thank you. <coughs> um, ano pa? Ano na? Isa pa? Sige pa. Sige pa. pa. Yung same stage? Hindi, hindi yung may mas madalis ba yan? <laughs> Sige, try natin yung iba. Kasi yung... Okay! Ito, something's different. Ayan. <coughs> Sige. Ito naman try natin. <laughs> Sige. <laughs> Nagsasayang ka na naman ng pera? Wow, thank you po sa mga, ano, mga donation nyo. Pambayad Ah, maraming sa salamat po sa Meralco Funds. <laughs> Maraming ah, salamat Ah, ah, po. wala rin pong bahay si Kahero, so baka gusto niyo bilhan na rin siya ng bahay at this point. House and lot. House and lot po. Kasi nasa basura na tong ano, baho na. Ay, ang baw! Grabe naman to! Ikaw, saan ka ba nakatira, ha? Gago! Wag po, wag tayo mag-usap ng bahay, ha? Wala na, ano, na, paraan ba to? Ka dyan, kala mo kung sino eh. Ang laki-laki ng bahay. Ikaw wala ka kalaki nila. O, oh, ano? Nakatahimik na ako. Pabili niyo po, pabili po ng house and lot. Bilan niyo na lang kami ng ano, trip. house and lot. <clears throat> Kaming dalawa. Oo. Makikilibin na ako kay ano, kay Hel. Ah, ah.